Salut les pimistes Notre sujet du jour, comment lire et travailler un pima. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez regarder les vidéos « Lire une partition »,« Déchiffrer une tablature » et « Comment jouer en butée et en pincée ». Vous en aurez besoin pour maîtriser complètement ce tuto. Maintenant, penchons-nous sur une fiche pima. Vous pouvez voir en haut à droite une jauge composée de croches. Cette jauge indique le niveau dans lequel vous êtes. Ici, nous sommes en débutant, un seul groupe de croches ressort. Vous pouvez voir ici le numéro de la formule. Et là, la formule main droite que vous allez travailler. Aujourd'hui, c'est donc la formule 46 et vous allez travailler PMI. Petit rappel, PIMA désigne vos doigts de la main droite. Pouce P, index I, majeur M et annulaire A. Le rectangle qui se trouve ici est le domino Pima on commence toujours par repérer sur quelle corde nous allons jouer et dans quel ordre, sans se préoccuper du doigté main droite. Dans notre exemple, nous allons donc jouer d'abord la troisième corde, qui est indiquée par un 3 dans un rond, puis la première et enfin la deuxième, et on le joue en boucle. Puis on rajoute les doigtés main droite et on les joue sur les bonnes cordes. Vous allez donc commencer à jouer avec votre pouce P sur la troisième corde. Puis vous jouerez votre majeur M sur la première corde. Et enfin l'index I sur la deuxième corde, comme cela. P, M, I. P, M, I. P, M, I. Jouez le domino lentement, régulièrement et à vide, c'est-à-dire sans mettre la main gauche, pour bien ressentir la mécanique des doigts. Entraînez-vous à le maîtriser par cœur et à le jouer les yeux fermés. Vous pourrez aussi vous amuser à jouer plus fort l'un des doigts du domino. Par exemple, le pouce, comme ceci. Ou alors le majeur, comme cela. Et enfin l'index. Vous pouvez voir une différence de couleur dans les boules du domino vous savez que vous aurez à travailler le domino en butée et en pincé. Eh bien, dans la version butée, vous vous appliquerez à buter les doigts qui sont dans les boules bleues. Après ce travail à vide, prenez la première mélodie et travaillez le domino avec le rythme indiqué et toujours à vide. Ça marche Alors vous êtes prêt à déchiffrer la première mélodie. Votre main droite répétera en boucle la formule du domino. Ici, comme on le sait maintenant, PMI sur la troisième, première et deuxième corde. Seule votre main gauche va changer. Déchiffrez les notes sans le rythme, puis réunissez l'ensemble. Vous maîtrisez Alors amusez-vous. Prenez du plaisir en personnalisant le thème selon vos envies. Rajoutez vos nuances en jouant plus ou moins fort. Comme ceci ou des couleurs en jouant sur le manche, sur la rosace ou au chevalet, comme cela. En bref, éclatez-vous Quand vous avez fini, attaquez la deuxième mélodie. Enfin, pour les plus curieux, amusez-vous à jouer le domino en boucle et à inventer les notes de la main gauche. Ce sera votre première impro. Un dernier conseil, pimatez bien et surtout, take fun